permítanme que yo haga aquí, en Nueva York, un reconocimiento a la mayoría de españoles que se manifiesta, que sale en las portadas de la prensa y que abre los telediarios. No se les ve, pero están ahí. Son la inmensa mayoría de los 47 millones de personas que viven en España. Son personas que sufren, que pasan por dificultades enormes, que hacen frente a muchos problemas. Esa inmensa mayoría de españoles está trabajando el que puede y dando lo mejor de sí para lograr cuanto antes el gran objetivo nacional que nos compete a todos, que es salir de esa crisis económica. Si ellos están, como lo están, a la altura de la gravedad del momento que vivimos, creo que quienes sí ocupamos el espacio público, que somos el Gobierno, el resto de administraciones, los partidos políticos, el que apoya al Gobierno y los de la oposición, los medios de comunicación y los sindicatos, creo que si la gente está a la altura, todos debemos estar a la altura del comportamiento de la sociedad española y no estropear con intereses de vuelo corto la grandeza del comportamiento de nuestros compatriotas.